印で続いて こにはあのよ小さな特別と大きな生きる理由そう君と悲しみさえあらがわず愛重ねて未来の恋 心に刻まれた記憶をなぞり二人語り合う愛が迷う